assalomu alaykum aziz e, Farhodjon tv obunachilari mana do'stlar sizlar aytgan sizlarga biz aytgandek mana zaldori pishibdi do'stlar ha do'stlar bittadan laykni bossangizlar Farhodjon tv kanaliga obuna bo'ldingizlar do'stlar mana biz syomkaga kelganmiz do'stlar mana ko'ryapsizlar zaldorlar do'stlar mana pishibdi do'stlar sizlar uchun buni biz video qilyapmiz qani bittadan laykni bosamiz салом алейкум азиз подписчикони фарходҷон твина дӯсто залори пухтааст инама овози омада сиёмка кадаистем дӯстон канали ятая лайк розер кунед дар канали фарходҷон твек обунон шавед дӯстдор наке дӯстар sizlarga ko'rsatib o'tamiz manaki do'stlar zaldorlar ko'rasizlar mana qanday pishib qolibdi mana birlash birlash qishloqda zaldor pishgan nohiya sharti zahay birlash mana do'stlar mana ko'ryapsizlarmi hamtadan laykni bosingizlar do'stlar farhodjon tv kanaliga obuna bo'lingizlar mana do'stlar zaldori анак мана қani дӯстлар дастгирияи шумо пешравӣ аз мо ай ина мана манаки манаки дӯстлар мана дӯстлар азор манаки боряпмиз qani do'stlar bittadan laykni bosamiz dastgiri qilamiz Мене. Знаєте, дослар. Evet ıslak yaptılar mı? Mana do'stlar. Aprelskiy ekan mana do'stlar. Aprelskiy pishibdi mana. Ko'ryapsizlarmi do'stlar? farhodjon tv farhod media shartsiz muzika kanallariga obuna bo'lingizlar do'stlar yangiliklar kutib qolingizlar do'stlar mana mana ko'ryapsizmi do'stlar qani bittadan laykni bosingizlar farhodjon tv kanaliga obuna bo'lingizlar do'stlar sizlarga ko'rsatib o'tamiz bittadan laykni bosingizlar tasvirib qilingizlar Ne do'stlar endi daldorini kattalariga keldik bugun qani do'stlar bitta laykni bosingizlar mana biz sizlarga syomka qilyapmiz mana mana do'stlar mana musofir yurtta yurganlar do'stlar manakay mana ki do'stlar mana ketdi mana do'stlar mana ko'rdingizmi mana do'stlar sizlarga aytganimda mana saldori semka qildim mana do'stlar hmm, ko'ryapsizlarmi mana do'stlar pushka mana mana do'stlar mana qani layklarni bosib tomosha qilinglar mana qanday mana do'stlar zaldorlar ko'ryapsizlarmi mana do'stlar qarang pishgan zaldorlar do'stlar sizlarga aytganimizdek mana video qildik do'stlar

Yes. ana do'stlar bitta lan laykni bosingizlar farhodjon tv kanaliga obuna bo'linglar do'stlar Mana zaldori Zergek kalmızek. Heh, kreasızlar mı? Ne dostlar? Mana do'stlar, bug'doylar ham nasib qilsa yaqinda pishib qoladi. Mana do'stlar. Bug'doy gandim mana, va qaribi mana pazanasi bo'lsa, men moy noya, moy may va me pazanda badi it. Ya, desin. Ya bari shuma omada, sim kredisin ustun ina. Ya pinin ku ya tay like roze kunen ina. Bug'doy. Ko'rdilarmi do'stlar? Yaqinda pishadi. qani bitta like'ni bosingizlar do'stlar buni paxtalar chiqib qoldi paxta yegilgan paxta hmm. paxta buramadan mana do'stlar ko'ryapsizlarmi hmm. mana paxta bug'doy zaldori nasib bo'lsa keyingi videoda nasib piyozni semka qilamiz piyozlarni piyozlar qancha qancha bo'lgan borib agroddan borib syomka qilamiz do'stlar qani unda bitta laykni bosingizlar farhodjon tv kanaliga obuna bo'linglar dar kanali farhodjon tv раскрия шумо пешравӣ аз мо ha unda do'stlar bitta like'ni bosib bir boshini tomosha qilingizlar obuna bo'lingizlar do'stlar hay yana yana videolarni yangiliklar kutib qoling xalqochon tv kanali sharif music Farux media kanallarida kuzatib boring do'stlar unda bitta like sizlardan dastgiriy yaxshimi? peshraviy azmo